Здравствуйте! Я приветствую вас в вашем пространстве и приглашаю делать медитацию, направленную на исцеление и изменение вас для исполнения ваших целей. Предлагаю вам прежде всего организовать для себя место и время для медитации. Постарайтесь, чтобы в течение ближайших 20-30 минут вас никто не беспокоил. Выключите ваш телефон, закройте окна от шума. И когда начнете делать свою медитацию, Постарайтесь быть только в ней и не обращать внимания на все внешнее. Медитацию лучше делать лежа с прямым позвоночником и не очень высоко поднятой головой. Руки и ноги расположить удобно, стараться оставаться в открытой позе. Руки можно положить на бедра или на живот, либо вдоль тела, как вам удобно. Постепенно закрыть глаза и расслабиться, постараться наладить свое дыхание, как во сне. У вас есть возможность сейчас позволить себе короткий и наполненный отдых. Обращайте внимание, как расслабляются ваши мышцы лица и шеи, корень языка, как будто мелкие нежные мурашки пробегают по волосистой части головы, и сами волосы расслабляются на голове. Эти нежные мурашки спускаются ниже по вашему телу, пробегая по каждой точке поверхности тела, расслабляя все мышцы. Спускаясь ниже, вглубь тела, расслабляя все ваши ткани и органы. Ваше сердце спокойно работает, Процессы идут в том же ритме в вашем организме. Ваше дыхание спокойное и ровное. Постарайтесь уже закрыть глаза и почувствовать, как они наполняются тяжестью, и ресницы слипаются спокойствии и умиротворении. Вы чувствуете, как ваше тело наполняет тягучая и теплая вязкость. Если у вас есть мысли, делайте их тягучими, как мыльные пузыри, и отпускайте в пространство. После медитации – вы вернетесь к вашим мыслям. Вы также можете представить свои мысли в виде прекрасных птиц, которые свободно разлетаются по небу в разные стороны. Они обязательно вернутся, когда только вы их призовете. Вы дышите спокойно, ровно. Вдох следует за выдохом, выдох следует за вдохом. Позвольте своему животу расслабиться. Он поднимается и опускается, как волны в море. Обращайте внимание только на свой живот – Ваши руки, ноги и все тело продолжают тяжелеть. С каждой минутой все тяжелее и тяжелее. И вы почти уже не чувствуете свое тело. Сделайте три глубоких вдоха, чередуя их с выдохом. Обращайте внимание только на ваш живот. Вдох следует за выдохом. Представьте себя в прекрасном месте. Это место спокойное, защищенное. Возможно, это комната – прекрасном дворце. Или глубокая, прекрасная палата где-то в глубине гор. Это комната, зал или палата очень красиво. Она переливается драгоценными камнями, металлами. Необычайной красоты узоры украшают ее стены, пол и потолок. Освещение прекрасно и приятно вам. Все очень красиво, величественно, драгоценно и богато. Прекрасные явства стоят перед вами, и вы можете вкушать, наслаждаясь вкусом, ароматом из красивой посуды золотых чаш, прекрасных фарфоровых блюд. Серебряные приборы украшают ваш стол. Вокруг много драгоценностей в ларцах, шкатулках. И просто их много, и они такие разнообразные. И это все принадлежит вам. Вы наслаждаетесь, наслаждаетесь своим богатством. Это все ваше. И вы знаете, что вы сами сделали что-то очень важное или очень много, чтобы получить все это. Вы как царица расхаживаете по своему царству, осматриваете свои сокровища и богатства и наслаждаетесь многим, многим и каждым в отдельности, используя эти вещи, любуюсь, и постепенно вы замечаете, что ваше богатство как будто бы растворяется в пространстве или как будто тает. На вашем столе все меньше и меньше блюд, и вот вам почти уже нечего есть. Вы чувствуете, что сохраняете полное спокойствие. Вы знаете, что сейчас встанете и пойдете, и соберете себе новые богатства, драгоценности, сокровища, явства. И все у вас сейчас будет и вы делаете шаг навстречу к двери, которая открыта, и понимаете, что почему-то не можете идти. Ваши ноги тянут вас вниз, и вы опускаетесь на них, и как будто бы ноги отнялись. Вы пытаетесь ползти и говорить «я все могу», я сама все смогу, но ноги не слушаются вас. Вы опираетесь на руки и передвигаетесь дальше, но и руки ослабевают и отказывают вам. И вы остаетесь в задумчивости и видите неподалеку взрослую девушку и небольшого маленького мальчика, которые смотрят на вас с любовью и готовы помочь. Они увидели, что вы заметили их, и смело подходят и спрашивают, чем же тебе помочь, что ты хочешь, мы все сделаем для тебя. Вы смотрите на них, критически разглядывая, не доверяя. Что может сделать маленький мальчик, который только-только научился ходить, слегка говорить, и что может делать совсем юная девушка, хоть в глазах ее много уверенности. Но у вас нет другой возможности. Вы хотите пользоваться вашими драгоценностями и сокровищами, и вы поручаете им пойти за ними. Мальчик уходит. Вы видите, как он передвигается, спотыкаясь, где-то даже ползет. Он ползет к морю, чтобы достать вам со дна сокровище. Вы не верите, что он сможет это сделать. Пытаетесь снова идти самой. Кричите ему, чтобы он вернулся, потому что вам страшно, что он погибнет пучине волн, но море спокойно. Вы переживаете очень много чувств и уже даже жалеете, что попросили их отправиться вам за вашими драгоценностями, за вашей вкусной едой. Мальчик скрывается в пучине волн. Сердце у вас как будто обрывается. Что ж я наделала? — я сама, я сама все могу. И пытаетесь снова идти, встать, но ничего не получается. И вы спокойно ждете. В какой-то момент вы думаете, почему же он был так уверен, что сможет? Он же такой беспомощный. Он совсем не умеет ходить. Вы смотрите на море, на его спокойные волны, из вашего дворца, как они прибегают на белый песочек, а потом убегают вновь. Волна сменяется за волной, и вы забываете на какое-то время, кто вы, зачем вы, что ваши ноги не ходят, а руки не слушаются. Вы просто смотрите на море и ждете. И в какой-то момент – вы даже начинаете верить, что он вернется и принесет вам все, что вы хотите. Тем временем вы видите боковым зрением, как девочка, девушка отправилась в дремучий лес с лукошком. Сердце так и заходит у вас от страха за нее. Что же с ней будет в лесу, Молодая девушка, такая юная. Как же она может справиться, да еще что-то мне принести? Конечно, нет. Нет, я сама. И вы снова бросаетесь в путь, но вспоминаете, что ноги не ходят, а руки не слушаются. И вам остается только смотреть в этот лес. Смотреть в этот лес. вы смотрите на эти зеленые густые деревья, постепенно замечая, как лучики солнца прогибегают сквозь них, как они радуют листву. Зеленый цвет успокаивает вас, и вы начинаете даже надеяться, что эта девушка действительно принесет вам много вкусного, много прекрасного, того, что вы хотите есть, того, что вы хотите попробовать, чем вы хотите насладиться. От усиленного зрения и постоянного контроля ваши глаза устают, и вы закрываете их. А когда открываете, видите перед собой маленького мальчика, который почему-то стал крепким, мускулистым мужчиной, хотя вы также видите, что это и есть тот же мальчик. Что со мной? Может быть, я не заметила, что это мужчина, он хорошо плавает, вы видите, что он принес много-много сокровищ, и ваша комната снова наполняется драгоценностями непостижимой красоты. Ваш стол накрыт красиво, стоят приборы и блюда, и вы видите, как возвращается из леса это молодая девушка с лукошком. В лукошке у нее много-много ягод. Это чудесная ароматная земляника, яркая брусника и спелая черника, какие-то другие ягоды, много цветов, Среди них есть ландыш, аромат которых вам знаком. Вы улавливаете нотки свежести, ноты любви. Вы говорите себе, меня любят, для меня стараются. Мне можно делать все, что хочешь в жизни. Ведь все, что я захочу, я смогу получить. Все, что я хочу, все, что я хочу, для меня сделают мои любимые. Вам становится хорошо и спокойно. Даже если все сейчас снова исчезнет из этой прекрасной, прекрасной царственной палаты, вы знаете, что вы умеете ждать. В это время вы можете отдыхать и заниматься собой. Теперь вы можете смело себе сказать – я доверяю жизни. Я доверяю времени. Я доверяю любимым. У меня есть все, что я хочу. Я доверяю жизни. Я доверяю времени. Я доверяю любимым. У меня есть все, что я хочу. Я доверяю жизни. Я доверяю времени. Я доверяю любимым. У меня есть все, что я хочу. Я есть. И когда будете готовы, вы можете возвращаться в свое пространство, сделав три глубоких вдоха, чередуя их с выдохом. И очень не спеша потянуться, пошевелить пальчиками рук и ног. И только потом уже открыть свои глаза, не торопясь и наслаждаясь моментом.